know my name? Yeah, my name is Samuel Sikombi. Uh, right now, uh, I will to speak Indonesia because this girl is uh, from Indonesia. His name is Rima. Yeah. yang pernah duet dengan Dimas. So, welcome back to my channel again. Samuel you. ya oke oke oke ya jadinya uh, kemarin tuh uh, setelah gue bikin covernya Dimas yang berjudul Your Love nanti ada di atas atau di bawah gitu lu bisa cek ntar nanti ya uh, eh, gue bikin maksudnya gue uh, request ke Karimar ke bikin cover dong yang Dimas yang berjudul Your Love dia udah bikin dan hasilnya hasil uploadnya kemarin dan sekarang gue mau bikin reaksinya katanya agak susah <laughs> agak susah dan tidak masuk akal sih <laughs> ya karena Dimas itu semua tipe-tipe suara tuh ada bisa gitu ya sopran, mezzo sopran, bass, tenor, bariton, everyone, eh I mean everything is one by Dimas. Jadi gua akan pikir reaksinya nih. Oke, okay, dari Your Love Dimas Kudebar dan di cover oleh Kak Rimar enjoy tarik nafas tarik nafas dulu Where are you now? I still remember us Where are the times where we were one When we were whole Do you recall? Nothing was dangerous We had the strength to live our dreams To feed our soul now what is left all this love? side the pain. slip on. <clears throat> sebenarnya lagu ini uh, berirama dengan nafas ya apa sih bilangnya uh, pengaturan nafas kita karena soalnya ada yang panjang soalnya Dimas itu dia bisa apa kalau dia menyanyikan sos, apa lagu itu dari bait pertama ke nggak bait ketiga kedua itu dia satu nafas ya itu dia tapi uh, kan <laughs> keren sumpah merinding nih dari tadi nih gue nih rinding banget Karimar jadi uh, gitu pokoknya dan komen gue Kalimar keren banget. Jadi, thank you.